喺呢一排咧，卡洛斯啦不斷喺度設計啦，又 3D 打印啦呢啲嘅，啊 m a s k r e e n 同埋飛沫盾牌嘅時候咧，由於接到好多人嘅訂製，咁所以啊一路應接不下。但係其實喺過程之中咧，亦都有第二啲網友咧，佢有另外一啲要求。例如有啲朋友佢話佢係用雙豬嘴噶啦，又例如有啲朋友話我唔想剪口罩布，我想用翻啲 qualify 嘅 filter，例如好似呢個二零九一咁樣。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

但系雙罐咧就有好多款嘅，有啲成個盒仔咁嘅，裏邊嘅 filter 好多種選擇嘅。而呢款咧就係叫做二零九一，咁就係呢個 P 一百嘅滤芯。其實佢嘅過濾嘅能力咧就比我哋所謂嘅 N 九啊五仲強。如果 N 九啊五係九啊五 percent 咧，佢就接近一百 percent 過濾啦。但係我哋拆開佢嚟睇下啦嚇，俾單罐豬嘴用嘅滤芯咧個接駁位就咁樣樣嘅。 而俾雙管豬嘴用個內芯咧，個接駁位就係咁樣嘅。嗱，大家睇唔清楚啊嘛，我哋放埋啲再睇下。嗱，單管豬嘴個內芯咧係圓咕碌碌嘅，安裝嘅時候咧就靠少少暴力大力咁啪一聲逼入去嘅啫。嗱，而雙嘴嘅內芯就唔同啦，你睇到咧喺個圓周上面咧有三隻牙嘅，就係同個豬嘴配合咗之後，順時針一扭就棘實㗎啦。 由於咧，我就買唔到雙管個豬嘴，就冇辦法示範俾大家睇。嗱，根據頭先嘅講法咧，單罐嘅豬嘴我就買到，但係佢個內心選擇唔多。雙罐嘅豬嘴買唔到，但我又買到佢個內心。咁兩者能唔能夠配合使用咧？聰明嘅你一定諗到，又係 3D 打印出動嘅時間啦！大家頭先睇我影 P 一百咧，可能睇得唔清楚。嗱，而家我用呢個電腦輔助繪圖咧去設計啦。 你会睇得到咧，其实佢嘅形状系咁噶。咁喺个设计过程里边系比较复杂，因为依啲咁尺寸要好准，否则你印完出嚟咧根本唔会符合咯。OK，咁诶，试下将依个打印出嚟，睇下会系点样样。嗱，好啦，做出嚟呢个原型咧，我首先要试下，多数都唔得噶，第一次做嘅嘢，睇下效果点样先。配合咗咁样撈入去。 扭啊扭得入嘅，但我觉得系好松咯。另外就安装落猪嘴呢边问题啦。由于我将之前嗰个三二零零去修改嘅，之前係要夹多块口罩布吧。而家我想直情整实嘛，咁我遺漏咗啦，唔记得整細少少，好松啊。咁所以呢个要重新再修改尺寸再做过。由于要扭入 P 百度咧，如果你用单件印刷咧，嗯。 會出現都相當多問題，咁所以我嘗試將佢分兩件去印製出嚟。啊，第二次編印出嚟嘅咧，應該尺寸上比較準確噶啦。咁今次都好似以前 master 咁做咗個凹口喺度，咁應該會準確啲嘅，而且可以大力咁樣壓落去。呢嚿嘢同 H F 五 a 二又能唔能夠配合咧？似乎接做得仍然係緊咗啲嘅。 但系你拍落去就得噶啦嚇，咁因為我呢個做到有噏位嘅，誒三二零零都係咁用嘅啫。但係喺 H F 賣二咧，誒就會可能會氹氹轉啊，嗱咁啊拍拍咗落去，咁啊再將呢一個二零九一即係 P 一八呢個內芯咧就再安上去，OK 就係咁樣樣啦。 未戴上去之前咧，首先喺二零九一嘅過濾病毒方面咧，我覺得係不用置疑噶啦，因為係人都知道 P 一百咧係近九十九點九七 percent 嘅過濾嚇。但係由於二零九一咧原本就係俾雙冠豬嘴用嘅，放咗落單冠豬嘴會係點樣咧？喂喂，我完全明晒啦！

但 P 一百拆咗出嚟，可唔可以拎佢使咧？原則上一個二零九一啦，係有幾十個鐘頭使用壽命嘅。但係如果你拎個出去出边用，而翻嚟沾染咗病毒嘅話，基本上呢幾十個鐘頭係冇晒嘅。因此，如果大家想學呢個方法咧，將單罐豬嘴配合 P 一百用咧，真係要諗清楚頭先嗰幾個問題，點樣清洗，大家真係要努力去研究下啦。 好啦，如果大家真係喜歡卡洛斯嘅實驗同埋研究嘅話，我係會再做多啲俾大家睇嘅。記住加 like 同埋評語啦！